Oui. Oui, maman, oui. Non, quand tu écris sur ton mur, je ne reçois pas ton message. Non, c'est ton mur. Tu dois écrire sur le mien pour que je sache qu'il m'est adressé. Voilà. Hein euh, Non, non, non, non, non, finalement, non, n'écris pas non plus sur le mien. Hmm. Bien, Véronique, nous allons commencer. Euh, maman, je vais te laisser là, je retourne travailler. Oui. Oui, oui, je, t'embrasse. Oui, moi aussi, oui. Au revoir. Bon, sans commentaire, Bertha. Hein. Ah non, mais euh, loin de moi l'idée de vous critiquer. Hein. Je, trouve votre relation avec votre maman très belle. Oui, oui, oui. Madame le juge, le dossier Femlook avec euh, Monsieur Raphaël. Ah, le dossier Femlook. Bonjour, Monsieur Raphaël. Bonjour, Madame. Madame le juge. Madame le juge. Bien, Bertin, où en sommes-nous Merci, Madame le juge. Eh bien, mon client a effectué toutes les démarches demandées. Il est sorti de cure avant-hier. Apparemment, il en est sorti euh, avec de bons commentaires de la part du personnel soignant. Oh, monsieur Raphaël s'est très bien comporté. Bien, monsieur Raphaël, vous souvenez-vous pourquoi vous avez eu des problèmes avec la justice euh, Oui. Oui, madame le juge. Oui, madame le juge. Pourriez-vous nous récapituler ce que vous avez appris en cure Eh bien, j'ai compris que je ne devais plus envoyer des messages à tout le monde sur Famelook et ensuite, Ensuite Les enlever de mes contacts sans prévenir, sans préavis et euh, avec indifférence. C'est cruel. Surtout après leur avoir parlé pendant plusieurs jours sur le net. Où elle est bloquée. <laughs> oui, pour, qu'ils se sentent exclus, hein, abandonnés, sans même une explication. Euh, bien, Bertin, c'est votre client quand même. Oui, je sais, madame le juge, mais je suis humain. Ah Soit, continuez. Je ne dois pas taguer les photos les plus moches euh, de mes contacts et tout faire pour ne pas qu'elles soient retirées. C'est criminel. Est-ce que vous pensez à tous ces gens, peut-être au physique ingrat, ne, sachant comment se tourner vers la société et que vous avez humilié, bafoué, brisé Je suis désolé. Eh ben vous pouvez mais vos excuses n'effaceront pas les souffrances subies. Euh, bien, Bertin, nous comprenons, mais je pense que Monsieur Raphaël, en acceptant cette cure, euh, l'a compris lui aussi. Oui, Madame le juge. J'espère bien j'ai compris aussi que je ne devais plus euh, séduire sur qui est ne pas aller au rendez-vous proposé ensuite. Et ou bloquer les contacts sans prévenir. C'est la peine de mort que vous mériteriez. Je me sens inutile tout d'un coup. Bertin, c'est votre client. Mais oui, justement, madame le juge, je, pensais pouvoir dépasser ça, c'est plus fort que moi. J'y arrive pas. Mais non, voyons, Bertin. Vous avez toujours cru en l'humanité Non, j'y crois plus. Mais si Bertin, si vous, vous n'y croyez plus, qu'allons-nous faire euh, sans vous ici Je sais bien que vous pensez pas ce que vous dites. Oh, mais si Bon, d'accord, ok, je suis parfois un peu dur avec vous, mais c'est pour marquer le coup. Hein. Vous êtes indispensable. Chacun joue son rôle ici. Vous êtes le gentil, et je suis le méchant. Oui, c'est vrai, c'est vrai, je suis le gentil. Hein. Et vous, vous êtes le méchant. Sans cœur. Oui, enfin, si ça peut vous remonter le moral. On prend jamais rien à l'être humain, sans empathie. Oui, bon, euh, Cruel. Bon, oh Ça suffit maintenant Bien, Véronique, nous allons distribuer les dossiers FameLook. Vous en donnez un à euh, du silo parce mmh. qu'il n'est pas prêt de partir. Merci, Véronique. Merci, Véronique. Vous avez réadapté votre consommation FameLook. Ah oui, absolument. J'y vais euh, de manière régulière, même plusieurs fois par jour. Mmh. Très bien. Consommation tout à fait normale. Est-ce que vous prenez soin de vos relations Oui, madame le juge. Excusez-moi, madame le juge. Oui. Est-ce que vous pensez aux anniversaires Ah. Ah oui, je n'en oublie plus aucun. Ah oui, non, parce que vous n'avez aucune excuse, hein. C'est notifié. Ah oui Ah bah oui. Tous les jours, vous pouvez voir les anniversaires à souhaiter. Ah mais alors, si, si on ne vous le souhaite pas... Ah bah, aucune excuse, hein. c'est notifié. Ou alors c'est que les gens n'en ont rien à faire de votre tête Je vous en prie, Bertin. Ah, j'ai juste oublié hier... Ah, je le savais ah, ah, Je savais que quelqu'un comme vous ne pouvait pas changer du jour au lendemain. Vous faites exprès de ne pas souhaiter les anniversaires Non mais vous savez, il y en a tellement, j'ai beaucoup d'amis... Eh ben euh, vous vous êtes engagé envers tous Comment faites-vous pour choisir euh, qui mérite de recevoir un joyeux anniversaire dans sa boîte mail et qui n'y aura pas droit Hein Mais vous vous prenez pour qui Exactement, vous vous prenez pour qui J'ai juste pas fait attention. Pas attention Ah vous abandonnez des gens que vous dites vos amis Vous les ignorez mais vous êtes d'une cruauté à toute épreuve ah, Bien dit du silo. Des gens de votre espèce devraient croupir en on oh, prison On se calme, on se calme, ce n'est que Famelook hein. Eh bien justement, Famelook L'univers qui devait tous nous rendre si humains, si proches les uns des autres L'univers virtuel créé pour nous donner à tous plus d'amour, de contact, d'ouverture sur le monde Alors, euh, Très bien, Bertin, euh, mais je pense que vous prenez cette affaire un peu trop à cœur. Trop à cœur Mais c'est la vie de l'humanité qui se passe sur ce site Que deviendrions-nous si nous laissions des individus de la sorte agir avec autant de, violence et de, désinvolture Bien dit Vous apprenez vite. Hein. <laughs> c'est aujourd'hui que nous devions rendre un jugement sur ce dossier. Nous allons peut-être reporter... Ah bah non, ne reportons pas Faisons un exemple Ouais Je pense que vous vous égarez, messieurs. Des gens comme vous sont des meurtriers. Je n'aurais pas mieux dit. C'est peut-être votre mère du silo qui a odieusement moqué sur Look. Ma mère Mais oui Pensez à tous ces gens faibles, sans défense, nouveaux sur Look, ne sachant pas qu'ils vont tomber sur des individus sans foi ni loi. Mon Dieu, maman. Alors, messieurs, je pense que si... Non, mais, euh, pardonnez-moi, sauf votre respect, madame le juge, vous pouvez pas comprendre. Ah. vous êtes trop gentille. Mais aujourd'hui, nous devons faire un exemple. Je vous demande pardon Oui. La peine de mort, la prison à vie, Guantanamo. Ou lui couper les parties génitales, quelque chose qui lui donne une bonne leçon. Un oh, disciple alors, euh, Bertin, on se calme. Je pense que cette affaire vous a un peu secoué. Non, je ne me suis jamais senti aussi bien. Marre de tous ces criminels qui s'en sortent avec des soi-disant bonnes conduites. <laughs> Mais là, c'est trop tard. Hein Il a dépassé les bords. À la garde. <laughs> Sacrifions-le sur l'hôtel de la République. Aidez-moi, madame la juge, s'il vous plaît, aidez-moi. madame la juge. Plus de quartier, soyons fermes. Intransigeants, ouais. Véronique. Oui, madame le juge. Virez-moi cette bande de crétins. Allez hop